Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje voltamos aqui com Portal 2. É, tudo tá bem abandonado. Parece que ela tá tentando arrumar um jeito de... Ajeitar as coisas. O que, que eu ativei aqui? Eu tenho que ativar dois. Ok. Então eu tenho que pegar esse cubo aqui. jogar aqui em cima que eu errei. A gente joga aqui, o outro é ali em cima. Congratulations, not on the test. Foi. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Obrigado. Eu, pra mim, pelo menos o que a gente vê nos portais, eu tô exatamente igual eu tava em Portal 1, no aspecto físico. Não, não vi muita diferença, não. You're navigating these test chambers faster than I can build them so feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Não dá pra entrar aqui. Ok, mais um teste. legal, dá pra ver o cubo vindo. Um cubo normal. Ah, beleza. Então, pera aí. Então ele não volta, não. esperar e vou usar o portal laranja ali. Aqui já tá bom. Eu tenho que pensar muito bem. give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Ela fala que a gente está terminando os testes mais rápido do que ela constrói. Agora ela está falando que a gente está andando muito devagar, eu, eu não entendo isso não. Não entendo mesmo. Não, achei que era mais alguma animação. Ó, 5 de 22, agora são 22 câmeras, não são mais 19. This next test involves the Aperture Science aerial faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Ótimo. Vamos ver o que isso aqui faz. Por um segundo, eu achei que ia dar pra gente cair aqui dentro. Tá, então tem aqui os alvos. Ah, esse aqui fica jogando pra cima. Então vamos tentar pegar aqui o cubo. Perfeito. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in so you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. É, um dado interessante mesmo. Surpreendente. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. by myself. Tá, tem muitas coisas caindo. Vamos ver. sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them. Standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Ah, vamos pedir outro cubo aqui, que acho que não veio cubo não. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Tá, eu peguei e eu levo isso aqui pra onde? Pra lá. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Fazer o quê, né? Ela chama a gente de lixo. E a gente matou ela. Um lixo matou ela. I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Ah, olha quem tá ali de novo. Nosso cubo companheiro, rapaz. Oh, olha. Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Ele tá vivo. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Ela tá falando do nosso cubo. Viu? Vocês viram ali? O Whitley tava ali, eu tenho quase certeza que era ele. tem duas aqui. Uma provavelmente para ativar o botão. Vamos ver. Quase acertou o botão. Perfeito. test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Claro que eu vou levar o meu cubo, companheiro. É óbvio. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Ela matou três deles. E ainda fez a gente matar um. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion.